Vincent. Vincent c'est michel Alors j'ai des questions sur l'Amérique latine. Il y a un pays d'Amérique latine qui vous plairait pour euh, aller un jour voyager en particulier ou pas Ouais, l'Argentine. Ouais. L'Argentine et pourquoi l'Argentine Je sais pas ça a l'air joli. Ça a l'air beau Ouais, ouais. les autres pays, Brésil, Colombie, Mexique Ah, euh, Brésil, ouais, pour le, carnaval. Le carnaval de Rio Ouais, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un pays, par contre, d'Amérique latine qui vous plairait beaucoup moins Qui a une mauvaise réputation selon vous ou Je sais pas, non, je connais pas plus que ça. Pas plus que ça D'accord. Football, vous aimez le football Pas du tout. Pas du tout D'accord. Et la dernière question, est qu'est-ce que vous pensez des femmes latines en général C'est ce une femme latine, euh, ça a du charme, c'est joli ou c'est pas votre goût En général, c'est plus vous diriez qu'elles sont très jolies Vous connaissez quelques latinas connues euh, dans le monde Shakira. Shakira, ou Jennifer Lopez. D'accord, Bonjour, je remercie beaucoup. bonne journée. Merci, au revoir. bonjour, ça va Bonjour, ça va et vous Très bien, d'accord. Donc c'est une vidéo pour euh, les latino-américains. je vais vous poser quelques questions vraiment rapides. C'est que, premièrement, quel pays euh, d'Amérique latine vous aimeriez le plus connaître en fait Moi c'est... Comment Ouais, Brésil, aussi. Ouais, Brésil aussi. Brésil Pourquoi le Brésil bah, c'est. Euh, moi, le foot, j'adore. Euh, la plage, le soleil, et tout ça. Quoi. Ah, d'accord. Et celui-là que vous aimeriez le moins visiter, il y en Amérique latine ou pas trop ah, L'Argentine, un peu moins. Moins Argentine, un petit peu moins. Et pourquoi bah, Il bah, y, y, a, beaucoup de tensions et tout ça, euh, pas mal de, de guerres et tout comme ça. D'accord. Comment vous appelez Jordan. Michel. Donc j'ai quelques questions rapidement. Hein quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le plus visiter en fait Mexique Ouais, Et pourquoi Monument, pour ce qui est. Euh, ce qui est la culture aztèque, euh, etc. Ah, d'accord. Et plage aussi, j'imagine. Oui, hein. Ouais, aussi. Hein. D'accord. Et euh, quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le moins visiter, s'il y en a un Je peux pas dire. Il n'y en a pas Non, pas spécialement. D'accord. maintenant, parlant de football, vous aimez le football ou pas trop Pas du tout. Pas du tout <laughs> Non, pas du tout. Ah, d'accord. Et bah, c'est votre copine qui est avec Je peux vous poser une question, ça ne dérange pas Selon vous En Amérique latine, quelles sont les, filles, de quel pays d'Amérique latine les filles sont les plus jolies Je Je pourrais pas juger, j'ai pas, assez de recul pour ça. D'accord, donc si vous entendez mexicaine, brésilienne, colombienne. Euh, pour moi, c'est un type. Voilà, euh, ah, je ne peux, pas, enfin, pas vraiment dire quelles, sont différentes, avec euh, quel point. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup alors. Merci, au, revoir. bon, c'est pour poser quelques questions parce qu'il y a des latino-américains qui vont regarder la vidéo. Donc la première question c'est quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le plus connaître, voyager le Brésil, plutôt le Brésil. Brésil, pourquoi le euh, Brésil Pour euh, l'ambiance festive, euh, tout ce qui est couleur, la nature. Quoi, et, le carnaval, j'imagine. Voilà, le carnaval, tout ce qui est, tout ce qui est couleur. Voilà. Et vous Moi, le Mexique. Mexique Pourquoi le Mexique Parce que déjà, ils parlent espagnol et comme je suis d'origine espagnole. ah, d'accord, vous parlez espagnol aussi Ah, d'accord. Et donc maintenant la question elle est un peu plus difficile, c'est pas obligé d'y répondre, mais quel pays vous aimeriez le moins visiter en Amérique latine Endura, pourquoi Parce que d'après ce qu'on voit dans les documentaires, c'est le pays le plus, euh, un des pays plus dangereux au monde. Ouais. Donc euh, je ne vais pas m'aventurer dans un pays euh, dangereux. D'accord, et vous Ouais, pas pareil. <laughs> Endura aussi, ouais, parce ce qui Amérique centrale quoi. D'accord, eh, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez Amanda. D'accord, Amanda, moi c'est Michel. Alors les questions sont rapides. Eh ben, la première, c'est quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le plus euh, connaître, voyager euh J'avoue que moi je suis le pays nordique. Donc, euh, Aucun vous vient à l'esprit Ouais, non, bah, à part l'Argentine à mais moi je suis pas du tout dans les pays chauds. donc. Euh, D'accord. Bon, l'Argentine, il y a l'hiver aussi. Hein mais moi j'ai vraiment le genre de de la Norvège, donc c'est pas du tout euh, mon type de pays. Mais euh, en choisissant l'Argentine, là, pourquoi vous choisiriez euh, rapidement l'Argentine bah, Je sais pas, parce que j'ai déjà vu plein de gens y aller, apparemment c'est pas festif. D'accord. Voilà. Et, et, c'est plus connu pour moi du coup. D'accord, donc c'est facile à dire. Ouais. Bon, il y a le Brésil aussi qui est connu, au Mexique. Hein. Regarde la roue c'est ah, Mexique, non, ça me vend pas trop de rêve, j'avoue. Pas trop Mais euh, le Brésil, ouais, j'ai des copines qui sont déjà allées et elles ont adoré. cool, ok. Ouais. Et le pays que vous aimeriez moins visiter en Amérique latine, il y en a un ou il en a pas <laughs> je suis Je D'accord. Est-ce que vous aimez le football Pas du tout. D'accord. Une, <laughs> Une autre question euh, complètement différente, même si vous aimez bien les pays nordiques. Euh, les hommes en Amérique latine, vous pensez qu'ils sont comment physiquement Plutôt beaux gosses ou pas trop Alors, euh, bah, je pense qu'ils sont beaux, mais c'est pas du tout mon style. Mais <laughs> bah non, moi, c'est les plombs, yeux bleus, ah, d'accord. <laughs> d'accord, bah, je vous remercie beaucoup alors. Merci, au revoir. Bonjour, oui, ça va. D'accord, donc c'est des questions sur l'Amérique latine. Euh, j'aimerais savoir s'il y a un pays d'Amérique latine que vous aimeriez visiter, euh, si vous ne connaissez pas. Le euh, Mexique, c'est pas. Le Mexique Ouais. Pourquoi le Mexique Je sais pas, même <laughs> C'est chaud, Chaleur et plage, j'imagine. Ouais. Et un pays... Euh, ah, ah oui, bah, vous aimez quoi, les tacos par exemple Oui. Fan de tacos. Ah <laughs> et un pays d'Amérique latine que vous aimeriez le moins visiter, il y en a un ou pas Je connais pas trop là-bas. Ah, ok. Bonjour, moi c'est Max. D'accord, moi c'est Michel. Euh, vous êtes de Metz Non, pas du tout. Vous êtes d'où euh, Aix-en-Provence. Ah d'accord, bon, alors c'est quelques questions sur l'Amérique latine, c'est euh, quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le plus connaître S'il y en a un, et pourquoi, ou si vous avez déjà entendu parler d'un pays euh, tous, moi j'aimerais tous les Tous les pays euh, d'Amérique latine. Et est-ce qu'il y aurait un pays d'Amérique latine que vous aimeriez le moins connaître euh, ben, Honnêtement, je ne connais pas l'Amérique latine. C'est pour ça que ça ne me gêne pas de tout découvrir. D'accord, donc tout découvrir d'Amérique latine. football, vous aimez pas trop le football non, je ne suis pas trop Vous n'aimez pas du tout D'accord, une, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez des filles d'Amérique latine en général C'est plutôt des filles jolies, pas trop style. Ah, carrément, ouais, c'est mon style. Oui, Ouais, c'est très très belle. Et vous, sauriez dire un pays d'Amérique latine, il y a des jolies filles ou... que le Colombie, ça fait partie de l'Amérique latine Bien sûr, oui. Et eh bien, les Colombiennes. Vous avez bien les Colombiennes Pourquoi les euh, Colombiennes ah, brune comme ça, numéro. marron. Vous avez déjà connu une colombienne ou je euh, Non, j'ai jamais connu, mais euh, pourquoi pas. <laughs> D'accord, bah, je vous remercie beaucoup alors. Merci. Merci. <laughs> Gentil. <laughs> je m'appelle Anthony. D'accord, donc moi c'est Michel, on va parler de l'Amérique latine. Donc quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le plus connaître Vous avez déjà peut-être connu un euh? Euh, Alors je suis jamais allé en Amérique latine, j'aimerais bien découvrir l'Argentine. D'accord, et pourquoi l'Argentine Parce qu'il s'avère qu'on a beaucoup d'a priori sur l'Argentine et qu'apparemment c'est un pays qui ne ressemblerait pas vraiment à ce qu'on voit des médias actuellement. D'accord, oui. C'est un pays qui, revient apparemment très cher. C'est un pays qui est très cher et qui apparemment est très intéressant et qui a un fonctionnement qui est euh, fondamentalement différent du nôtre. D'accord, et vous connaissez quelques Argentins en France J'en connais deux, trois qui sont venus faire leurs études euh, à l'université de Metz, donc ils m'ont un peu parlé de leur pays et ce qui m'a donné envie d'y aller. Malheureusement, on va dire c'est pas gratuit de traverser euh, l'Atlantique. Traverser l'Atlantique en effet, donc euh, à venir mais pas pour tout de suite. D'accord, merci. Et le pays d'Amérique latine que vous aimeriez le moins visiter s'il y en a un ou s'il n'y en a pas, tant pis Le moins visité J'en ai pas vraiment en tête, je suis plutôt curieux, donc j'aimerais bien faire toute l'Amérique latine si possible. Euh, non, il n'y en a pas qui, ne m'intéressent pas ou qui me rebutent particulièrement. D'accord. Et une dernière question, bah, le football vous aimez pas, d'accord, c'est ça Football, je suis pas trop trop football, ça dépend ce que vous allez me demander. Bah, Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe euh, de Colombie pour le mondial par exemple euh Ah ouais, alors là, je ne saurais pas du tout vous dire. je le Absolument pas. Une dernière question, est-ce que vous aimez bien physiquement les filles d'Amérique latine Vous avez déjà entendu Je pense que j'en ai une qui va me faire du mal si je dis ça, mais elles ont l'air d'être d'être d'être moches joli alors. Je vais plutôt dire ça simplement. D'accord, bah ça, ça suffira alors. Bah, je vous remercie beaucoup alors. Merci à vous. Merci, au revoir. Vous appelez euh, Jackie. Christelle. moi c'est Michel. Donc euh, on va parler d'Amérique latine. Bah, quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le plus visiter Vous avez déjà connu peut-être un pays d'Amérique latine ou entendu des informations Je sais pas, vous avez les plages d'Amérique latine. Est-ce qu'il y en a un pays en, spécialement qui vous intéresserait un jour à voyager Alors, euh, Amérique latine, qu'est-ce que vous parler en Amérique latine Non Tu n'as pas d'idée bah, Moi j'aimerais visiter tout. Toute l'Amérique latine Ouais. Il n'y a pas un pays qui vous appelle, plus l'attention Je sais pas, le Mexique, l'Argentine, la Colombie, le Brésil, euh, La Colombie peut-être ah, La Colombie Moi j'aurais dit le Mexique. Ouais. Mexique Pourquoi le Mexique Pourquoi le Mexique euh, Je sais pas, c'est... Après, d'après tout ce que j'ai pu voir dans les revues. Euh. D'accord. Et vous, pourquoi la Colombie bah Parce que ça me paraît un peu inconnu, en fait, euh, on ne connaît pas plus que ça, on n'entend pas forcément plus parler, ou plus euh, par rapport au café peut-être, la Colombie, ah, oui. le café, je crois. Oui, oui, c'est le deuxième pays plus producteur de café au monde après avec les producteurs locaux ou des comme ça. Pourtant, vous disiez que la Colombie, on n'entend pas beaucoup parler, mais ça parle beaucoup mal de la Colombie, je trouve, ah généralement, dans les, bah, reportages. Il y a beaucoup de pays comme ça. Hein il y a plus de euh, négatifs qui ressort malheureusement que le positif qu'on se retrouve à payer propose du positif, j'imagine. D'accord, football, vous n'aimez pas trop le football alors euh, on va pas plus brancher que ça, donc après, euh, on des de football ou pas quoi. presque pas. D'accord. Et une dernière question euh, un peu plus compliquée, qu'est-ce que vous pensez, bah, pour vous madame, des hommes latinos en général, vous les trouvez plutôt élégants, et vous monsieur, des femmes latinas, vous les trouvez plutôt élégantes, jolies, ou vous ne connaissez pas trop de personnes latinos Ils ont beaucoup de charme. Les hommes latinos ont beaucoup de charme Même les femmes, j'ai connu une femme brésilienne très jolie. Oui, en général. Ah c'est vrai. Et vous monsieur, qu'est-ce que vous pensez de bah, Après, c'est comme tout en fait, je veux dire, euh, il y en a des jolis, il y en a des moins jolis, après, euh, je pense qu'il y en a pour hein. tous les goûts, donc euh, après, c'est pas pas forcément de préférence. <laughs> D'accord. Mais bon, c'est comme en France, hein, il y a des très jolies femmes, euh, moins, moins bien, on va dire. Vous pourriez penser qu'il y a un pays d'Amérique latine il y a plus de gens charmants Vous avez dit par exemple une brésilienne, vous pensez qu'en général, il y beaucoup de... c'est un des pays d'Amérique latine il y a le plus de jolies femmes vous pensez que... oh non, qu'elles sont beaucoup moins retouchées, Ah oui Après, c'est, bah, ils, ont leur style et ils sont occupés euh, de leur pays, après... Euh, moi, je pense que c'est euh, pareil, n'importe où on va. Euh, certaines femmes vont avoir un charme. Euh. Et pourquoi vous nous parlez de l'Amérique latine Parce que c'est une chaîne, en fait, là où il y a des Américains latinos qui vont nous regarder. Bon, des... Tout le monde peut nous regarder, mais c'est une chaîne sur, en fait, plus la Colombie que je fais. Mais sur beaucoup de pays aussi ah, d'Amérique latine. vous bien Bon, alors on va un goûter de café alors. D'accord. <laughs> Bah, vous pouvez me visiter en Colombie, à Bogota, j'y serai prochainement. Bah, je vous remercie beaucoup alors. Bonne journée. Merci, au revoir. courage. D'accord, donc ce serait pour ça en fait quel pays d'Amérique latine vous avez entendu du bien et vous aimeriez bien visiter, euh, si on a un en particulier euh, ben, bien Los Angeles. Los Angeles ouais. D'accord. Et le moins que vous aimeriez visiter en général, un pays que vous vraiment euh, d'Amérique par exemple, en Amérique latine, en Amérique du Sud J'ai pas de nom comme ça, mais je sais pas. <laughs> D'accord. Est-ce qu'il y a un pays d'Amérique latine que vous aimeriez connaître le plus Non, pas particulièrement. Le Brésil, ouais. Brésil Pourquoi le Brésil, le Brésil, ouais, le Brésil parce que c'est le plus gros. Et un pays que vous n'aimez pas trop visiter en Amérique latine, il y en a un ou il n'y en a pas ok. Ok. Ok, dernière question. Les filles d'Amérique latine, vous les trouvez comment en général euh Bonne amour. Ah ouais. Non, Ah ouais. Sexy et tout ça Vous en connaissez certaines qui sont bonnes, les chanteuses latina ou... Bon, pas de chanteuses. Shakira, vous connaissez pas Ouais, Shakira. Elle est pas mal. Ah, ah elle. est colombienne, D'accord, bah, je vous remercie beaucoup pour euh, vos réponses. Bah, Merci.